lho aku punya ilmu kedegdayaan ora ilmu kedegdayaan gue mencandas mungkin piye yang sabar yang sabar uh, kemut kemut sirahku truk musuh wong goblok ora yo isi somoco uh wes akrab roh iwan nih lho kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku, Iwan, Budi karo Wati. Hmm. Kuwi kancaku akrab. Soale kowe mesti eneng. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. <laughs> Aku ki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakangne karo Budi karo Wati kancane. Sebenere lho aku petok aku lho. Aku padha ya mlebesek ning buku ana kepethuk ora. Hmm. Wis tenjang semua. <laughs> Mangkel kan. Op jelek ya aku omong karo cah siji iki goblok banget. Eh sasa ngomongke ilmu gending. Oke. Fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Neno nen naneno nano Sri Uning mesti kaduben nah, gending. Cah pinter iki. terus labu tresno lan seboyo mati rene rene kebangan kuwi tadi kethuk sriuning total ketuk anu eh pelok-pelok coba pelok oke okay. aku nasi sindro panjang ora kasih ngapal oh iya oke okay. ayo nantang pelok kowe mingkar mingkuring ukara pangkur semarangan pinter terus ke akarna rono rono karena sitane karena ayo ah, marti siwi i, i, i. sinawung sinawung sinawung ora nyaur nah iya resmi ning kijing kidung kijing gembleki ndasmu wis wis tak samon aku kaya apa-apa emosi apa-apa emosi nah aku kena musuh wong siji goblok ngayal petuk Wuh, wis ora ngerti ngelmu babar blas. Ragu, Tru? Oh iya. aku nak cara kuno iki ora apal. Hmm, iya iya. Iya iya. Aku nak aku wong modern to, Pak. iya. Aku nak nang omah nak nyetel basa lagu-lagu modern. Oh iya. Dangdut. Ya. Aku penggemare Roma Irama. Irama orangi, orangi Roma Irama. Nek Jawa Roma ngirama. Heeh. Hmm. Eh, sepedi ana. aku melarat akhir biyen iki lagune sapa ora perkara aku melarat aku melarat kan biyen wis sabar sabar apa-apa ora bener Tru paramet paramet iya iya iya ya ya ya buyernya ah cilaka hmm gara-gara pisane kok marahi buyer ndase Aku melarat karena judi Aku melarat karena judi Mula lereno Wis eh, dongongi ta ya eh. orang tuku kurang nomor telung nomoran. Ambiar ah, uripmu. Lagune sapa kuwi? Romai Tama. Adam Badukun. Ngendi? Nggo siki. Sedang obati pasiennya alam. Wah, pinter. Aku namanya lagu yang ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Ah, didi kempet. Anu, didi kempet. Mm Didi kempet. Mm. Eh, dianane lagu modern pancen iso kowe. Karangane didi kempet. Lah, tak beteki lagu modern nganti iso. Aku nyembar kowe. Sopo sing aran? Burung gagak tua. tinggal <laughs> di jendela motor lah sapa ora iso kuwi burung kakak tuwa sing nyipta wis jaman lekak ra enak sapa sing nyipta nenek moyang ha iya ha ha ha ha ha ha yes <laughs> ya ora kena nesu kowe nek kalah karo Bagong terus nesu aku arep nembang terus orang ngurusi Bagong yo lagi ngono malah gaya kok ha eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi bawa sidoase langgam setya tuhu sing kepareng ditulis apa asmane neng nggon amplop Mbak Ayu Purwalestari wah apik suarane Mbak Ayu Purwalestari heeh mm bojomu -mm. wis ra nyindir mreng ora ora caturan ora nyindir nyoba ora caturan ora omongan ora omongan Bener takon iki sing apik lho Mang Sulan, Reng. Aku takon ape-ape, bojomu wis ora nyinden, Mbak. Ora. Truk. Ana mm-hmm. tak ngerti bojone iki bareng ndel urung. Sak tanggaku ya. Antel lho. Ngopo to? Ame cewek bojone gareng kan celat. Heeh. Mm-hmm. Nek nindang iki lucu. Mm-hmm. cicit Aku ngerekam lho, Reng. Kene, oh, banting. Tapi murah murah. Yo jo nesu. Monggo Mbak Ayu mudhun. Ayo jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu iki? Aku ya apa? Oh. Oh, aku kacamata lho. Hmm. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ah ya gleleng kowe iki tetep kalah gleleng rojaran. Lho, lho kok rojaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ra katokan wani ayo. beda. Kowe wani apa? Ya kan niko jarang. Kene kanggo ngandrong. Eh, eh, nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi? Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Nenging nopo? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Ampun weh apa iki aku? Tak kira nek digubet ula sawa. Ha. <laughs> Ngedan ora. Ya. Setia tuhu. Saking sinten? Ana ana nya nya ora percaya aku darani gawe-gawe. Oke. Saking Mas Heri Manyar Surabaya minta bawa sido asih. Setia tuhu ning lene tresno tuhu. Oh. Sinden Mbak Ayu Purwalestari. Heeh. dititipi mboten nah <laughs> eh. Ya. Eh. Ya, ikonamu iku ndak entek. Ora kebagian gemremeng ngandake Romayanto. Ya. <laughs> Oh, ah, bojone ah, iki ya penyanyi dangdut. Adine ah, andine ramas, sapa? Romayanto. Ya. bojoku sing gelem nyindhen ya saingan karo ayu oh iya Aku nek nyuwara bareng rung kentut. Oh. Pamintaku. Heeh. Hmm. Ah sing mburi bubar kabeh.